10. aprīlis 2014. gads. Zinātnāk tēmijas. Lifts. ļoti patīkami. Viņš vienmēr ir savā kabinetā. Nu, paldies, paldies, Māra. Nu, čau! Čau! Nu, tad mīļi aicināt. Jā, jā. Darbies. Labi, labi, labi. Labi, labi, labi. what that's a risk. Labi, es jums gribēšu domāt, sejies viņiem uzrunu. Un aizies projām, jo es esmu. bien. Ar ko tu gatavos ar sapulci? Nu, to tautas sapulci, ar ko tu gatavos? Kādu sapulci? Nesapratu to. To sapulci, ko tu visu laiku daudziem, ko mums vajag organizēt. Ar ko tu viņu gatavo? Līdz tam tālu. Kā tālu? Pēdējais laiks? Anne Kılıç Gençliğinle şu Eiropas tiesā, tad tikai tik bija. No Eiropas tiesā, tad ilgi jāgaida, bet daudz no sevi. Kas tev ir Eiropas tiesā par galvu? Sākumā man ir, man ir tur trīs jautājumi par valsts, par tiesu sistēmu, kas ir galīgi galāk. Par īpašu trīs punktu, ko tikai eh, par diskrimināciju pret mani. Trīs punkti, faktiski man ir simt punkti jāvinnē. Jā? Nu, es domāju, varbūt, kad viņš netaisās 70 tūkstā. Cik vēl vajadzēja nospiest, es domāju? Ir nospiest, ko tu? Cik viņš vēl vispār? Jā, ah. vēl, šitas ir baigais. Paņem lēnā domāšana. Viņš aprēķina. Tur viņi paliksim. Aprēķinā no mašīnām. Daudz pieturs varat būt cilvēku. Kustās tāds laiks, ja tur brauc uz Eiropas. Būs vēl kādu vairāk, nebūs tev? Mm, cerams, ka būs. Tev redzēs. Tu gribi tā, ka visu lielā zāle pilna. Nu, gudējamies, tur daži cilvēki, kāda jēga mums te pulcēties, ākstīties. Nav vērts. Nu, Visādā ziņā. Jā, mēs esam tagad jau esam. Desmitais. Mums vajag. Nu, šis ir desmit. Jau Latvijas līdz. Kurā tabelē? Mums vajag 11. Lūks, nu, tad 17. Tātad. Ko? Otru pusi nelceļa, bet. Nu, labi. Tu domā savu meitu? Nu, labi.